Merhaba Neskeyim takipçileri, merhaba GTA severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızda. Hatırlayacak olursanız ki bir önceki videomuza uçuş okulundaydık. Ee, uçuşları yapmıştık. Ee, ben e, kaydetmediğim için sıfırdan başladım. Ee, kaç tane uçuş yaptım ve altın madalyayı kazandım. Zaten söylemiştim bir önceki videoda da altın madalyayı çevirir diye. Ee, tekrar birkaç tane uçuş daha yapacağız. Sizi sıkmadan bitirmeye çalışacağım. Şu görevleri yapmıştık e, tekrar yapacağım. Kusura bakmayın bunun için. Hemen e, başlıyorum ben. Direkt geçiş yapıyorum. Sizi fazla bekletmemek adına. Evet bakalım. There's the drive. Evet bıçak uçuşu yanlaması uçuş tekniği ve uçağımız Halyuk'daydı. Take off and head for the checkpoint marked at the runway. Then I'll talk you through it. Checkpoint, Akuna Airframe Roger Morse. You are here to keep. Yes. It İlk kontrol noktasına git. Okay. You are the best. Şimdi yan diyor. Ee, yan uçmak için arkadaşlar şöyle duruyoruz. Tut tut tut Yes. Başardım. Bu sefer diğer türlü. Çarpma, çarpma, çarpma. Woo! Olmadı. Olmadı, bu olmadı. Hadi başarısın, başarısın, başarısın. Yes! Biraz ah, geç kaldım o yüzden Gümüş madalya kazandım. Yapacak bir şey yok. O zaman durmak yok. Uçuşa devam. Evet. Prat Hating. En zor görevde bu. Şehrin üzerinden alçak uçma. Uf, bayağı zorlayıcı bir görev. Atla atla atla. Haydi o zaman. Let's go. Yes. All right, all right, all right, all right. Oh. Navigate this course as fast as you can. Watch your altitude, though. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane. Bayağı mala bağladım şu an. Ben bunu yapamayacağım. Bir önceki videoda yaptım bu sefer yapamayacağım. Korkuyorum. Ehliyet sınavına girmiş gibi hissediyorum kendimi. <laughs> bu arada ehliyet sınavına girmeyenler için buradan ufak bir hatırlatma. Siz, siz olun, heyecanlanmayın. Ben iki kere girdim, iki, iki kere ehliyet aldım. Nedenini sormayın, uzun hikaye got this. Awesome. Woo! My God! Bu arada ED sınavları e, benim ilk girdiğimden bu zamana bayağı değişmiş. Bayağı zorlayıcı. Eskiden bir cadde üzerinden gidiyordunuz. Tur başarıyla tamamlarsınız, ehliyeti alıyordunuz. Şimdi öyle değil. Yokuşta dur, yokuşta kal, bir stop ettirme, caddeyi turla, cadde dediğin de e, bayağı bir Bildiğin şehir cadde yani. Bayağı bir tur atıyorsun. Hadi başarısın dostum. Onu onu onu kaçırabilirim. Onu kaçırabilirim. Ona yapacak bir şey, ona yapacak bir şey yok. Kusura bakma ama çok zor bir yerde manevra kabiliyet açısından. Ona müdahale edemezdim. Bu ölüm hmm, ölümle sonuçlanabilirdi o yüzden müdahale şansım zordu ona çok perverslik bir e, müdahaleydi. E, her cerrah başarılı olamaz. Her cerrah her operasyonda başarılı olamaz. O yüzden I'm sorry. Yes. So sorry. Gümüş madalya Uçak çok yükseğe çıktı. Ne manada? What? Anlamadı ben. Nasıl ya? Hangi yükseklikten bahsediyoruz? Bütün geçişlerimi mi kastediyor yoksa? Son geçişimi kastetti. Hiçbir fikrim yok. İnanın bana hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Oo türbülansa giriyor dur. Dur dur. Sakin. Sakin. Sakin. Yapabilirsin bunu evden. O elinde şu pervaneyi yavaş yere bırak ve teslim ol. Hadi. Hadi ama başarabilirsin. Bunu yapacaksın. Bunu yapmalısın. Tüm Türk Hava Yolları çalışanları için, tüm hostel kızlar için. Ve artı gentleman. Sayın yolcularımız. Uçuşumuz kısa bir süreliğine mola vermiştir. Uçuşumuzda herhangi bir olay söz konusu değildir. Kemerlerinizi bağlamanız ve uçuşun tadını çıkarmanız önemli rica olur. Pilotların konuşması arkadaşlar sanki adamlar sırf o e, eğitim almış gibiler. Pilotların konuşması mükemmeldi. Aa göremiyorum. Alçak, alçak. Sensin alçak. Evet bunu gene kaçırdım. Mükemmel. Yapacak bir şey yok. Böyle bir e, rota olamaz ya. Bildiğin olamaz yani. Böyle bir rota söz konusu değil. Geliyorum Superman. Superman geri dönüyor. Green Green plane. Şey, ya, Alçal. 2.35 olmadan bitirmem gerekiyor. Ya o az önce neden hata verdi? Geçemedim. Hı? Bunun bana bir açıklamasını yapar mısınız? Lütfen bir açıklama bekliyorum. Ne oluyor lan? Hayır hayır hayır hayır. Hayır. Hayır. Bir daha yapmayacağım. Hayır. Bir daha, bir daha neden yapacağım? Bitirdim ki ben onu. Şimdi böyle yapacağım. Ve uçağı yere çakacağım. Manyak mıyım ben? Bitirmişim zaten. Yanlışla tekrara bastım herhalde. Tamam. Evet, Constride Köprüsü'ne indir. Bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar gelmiştik. Kusura bakmayacaksınız. Hmm, bu mudur yani? Çok basit. Basit mi? Bir daha düşün ha. Okey yaparım. Yapar mıyız? Ya iniş benim için sıkıntı değil arkadaşlar lütfen ya. Köprüye inmek ne kadar zor olabilir ki normal. İlk noktaya ulaştıktan sonra inişe geçmem gerekiyor. Slow your approach as you descend onto the road. If you touch down smoothly, your plane is going to stop pretty fast. That was an yes! landing. Very well done. Biraz zorladı. Cem'in adı bir şey var. Yes altın madalya. İçten tatlı nasıl atılır öğren. Şey motor dersinde içten yanmalı motorları görmüştüm. Şimdi uçak dersinde içten tatlı nasıl atılır onu görüyoruz. Evet. You are best. İçten tatlıdan kastım çıkıyor, çıkıyor. E ben bunu yapıyorum zaten. Oh. Hoppa. Tamam kolay bu. o Best ya. Ya uçak yere bakta kalmış ya. Bakın şimdi hop. Cüm. Okey okey okey yaparız. Abi uçağın rengi çok hoş ya. Orada mavi ama yani hoş yani renk hoş. Uyum çok güzel. Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Okay. Bir uçağı niye dengeliyorum ben ya? Okay, perform an inside loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Steady the plane first, Wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Ha başlayacağım uçağı dengelemen ama. Okay, perform an inside loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Now, roll the plane right side up. Ya arkadaşım, alay mı ediyorsun? Uçağı dengele, onu yap, bunu yap. Tamam ulan, tamam ona da tamam, ona da evet. Geliyorum lan, veci geliyor. Becin kullandığı uçak da bu arada bu uçaklardan arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Akrobatik uçağı. Tamam. Biraz daha. Biraz daha. Ja, det er straight fortsatt, ja. I wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Yeah, use all the man when I, Wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. I wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. Now we're talking. You're doing good so far. I think we can squeeze in one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. I'm Tom, lad. When I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. roll the plane right side up. Yeah, that was a little sloppy, but passable. Keep practicing. in the plane, we're gonna put you in a helicopter for this lesson. There are a few more controls than the stunt plane, but it's a little more forgiving. Let's go on a short tour of the city, and we'll see how well you handle the chopper. Follow the marked course, and remember, I'm looking for maneuverability, but also speed. Good. Looking solid! Nicely done! Good job! You got this. Let's go on a short tour of the city, and we'll see how well you handle the chopper. Follow the marked course, and remember, I'm looking for maneuverability, but also speed. You're looking good. Looking solid! now. Watch out for streetlights and buildings. Beni yanlış sabah. Yapacağım. Lanet olsun şu helikopteri uçuracağım. GTA 5 oyuncular için helikopterin nedenli bu yüz bir şey olduğunu bilenler bilir. GTA oyuncuları. Lanet olsun ki Vice City'de bir bombalama görevi, inşaat bombalama görevi kiminin hayatına mal olmuştur yani. Saatlerce o görevi yapılmak için uğraşmıştır. Ve uyuz bir görevdir yani o. Çok uyuz bir görev. Alçak! Al. Ulan alçak diyorum alçak. Allah seni ne yapmasın. Gitti. Bu helikopter bu halde gidemez. Ben size söyleyeyim. Uçak kafayı çizdi şu an. Arada motor kendini durduruyor. Motor çok güzel ya. Arada kendini resetliyor. Helikopter hafif gitti yani. Şu an zor zapt ediyorum. Olur olur. Uh, you need to keep the aircraft off the ground. Tamam lan zor zapt ediyorum helikopteri. Arada ne etmezse durduruyor kendini. Araç çok edildi. Aslında araç çok edilmedi. <laughs> Zor, zorunlu iniş yaptı. Neyse. Allah'ın hakkı üçtür. Bunda da olmazsa bırakıyorum. Biz fazla üzmek istemiyorum. Hızlı hızlı hızlı en hızlısından. Ya ilk şeye güzel, ikincisi de güzel gidiyordum da. Geliyorum tamam. Alçak uç, alçak uç. Hayır hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. O hedefi kaçırmak istemiyorum. Lütfen. O hedef kaçarsa öteki de kaçar. kaçırdım mecburen. Bunu da kaçırdım. Of iki tane kaçırdım ya. O kötü. Niye böyle gidiyor uçak? Şu an fenalardayım. Uçağı toparlayamıyorum. kahretsin ya. Yok abi yok. Oynamıyorum daha. Uf, yeter. Harbiden yeter yani. Bir saniye. Vay 26 dakika olmuş. Fena değil. Ben eve geçerim. Oyunu kaydederim. Bu kadar yeter. Bu sürede ne öğrendik? me Y la calle popular. Saludos al este de Los Santos. Y a todos los barrios. Está escuchando. Es malandro y es fresco. Él es Milkman en Isla FM. Rockford Hills. Eve götür eve. Direkt eve götür beni. That's the ride, my man. Thank you, thank you, thank you. O ne lan? Ne oluyor lan? What are you doing? O araban orada ne iş vardı? Gördünüz mü bilmiyorum ama evin içinde araba var. Üstelik camda. Bir dakika ya. Araba sesi var ya. Çok enteresan ya. Evin, evin camından araba çıkıyor. Biri eve araba atmış. Biri yatak odasına araba atmış. Ne var lan? Lan gerizekalı evin kapısında... Gel lan buraya. Bir tane tekme atacağım sana. Lan niye tekme atamıyorum ben buna? Lan buna buna kareye atacağım. Salak kareye bir tane... Niye vuramıyorum lan ben buna? Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Şu o kareye uyuz olduğum için ha. Öldü mü lan? Ölmedi mi? Öl lan. Aa araba burada. Gerizekalı. Ama uyuz olduğum kadar hiç kimseye uyuz olmamışımdır hayatta. Allah'ım Tanyası mıdır, Tonyası mıdır, Konyası mıdır? Bu arabayı da ne zaman çalmışım lan ben? Benim diken diken oluyor şunu gördükçe. Yes. Evet, gene bu, e, bu bölümde fazla bir aksiyon yoktu. E, videolarda yarım saati geçmemek adına e, fazla kasmıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. La kafasında yara var. Mike ne oldu senin kafana? Alcı canı gitmiş. Tamam hiç sıkıntı yok. Olur. Oh my god. Neyse. Şurada şöyle dolabın önünde bitireyim bari. Şekilli şükürlü dolap. Dolap da iyiymiş ha. Evet. Gördüğünüz üzere e, bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ölmez sağ kalırsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.